E, ja velim, će biti sve u redu, nadam se da će biti sve u redu. Ma ne znam, znate vi danas kakvi su doktori. Jednostavno sam drugi od drugih, ne znam zašto i kako, ali... To ti se sviđa? Da. Zovu nosi neke kravate i lepke mašne. Što je to loše? Vi ste bili na Mihojlovim upisima. Sjećate li se kako je on tada bio odjeven? Da. Mihovil je došao u petom mjesecu na testiranje za spremnost za školu i sjedio je u predvorju ispred zbornice. I dok sam ja jednog učenika testirala, ja sam čula vani nekakvo, ne mogu reći da je plakao, ali je onako jedno dijete koje je ono malo je cvilio, pa nešto nije znao šta bi, tako. Sad sam ja mislila da je to neko uplašeno dijete onda sam onako izašla, pravila sam se kao da ga ne vidim i pitala sam ga jel sve u redu, ti si danas došao u školu, pa zašto si došao u školu? A on je mene onako pogledao i rekao je, ja sam mislio da ću ići prvo kući iz vrtića, a onda da ću doći u školu. Ja velim, pa sve u redu, pa zaboravio sam kravatu. A na njemu je bila majica na kojoj je bila kravata od papira. I ta kravata mu se potrgala. I onda bio je jako nesretan zbog toga i ja kažem pa dobro, je samo u tom problem? Da! I ja vam, hoćeš papir, bojice, može. I onda je došao u sobu, uzeo je nekakav papir, tamo je izrezao na kravatu, to je za par minuta vani pobojao i to je stavio ovako u svoju košuljicu i došao je u sobu i rekao je, evo ga, ja sam sad spreman za razgovor. I onda sam dobio knjižicu kratinu krovati i onda ma previše onda Nakon nekog vremena sam to pokušavao, pokušavao, nikako mi nije uspjevalo. Jednom sam pokušao, jednostavno sam uzbio. I to baš kad se neki lik u nas zabio, dok je mama bila trudna, e, pa je pobjegao e, i mama je bila u bolnici, baš tad. najveća mi kazna bude ne smijemo u obuću kravatu. Što bude ako se jako sporo oblačim, ono, ima razlog, ne bude bez veze. Uvijek bude razlog, uvijek. Čak nekad bude toliko velik razlog da... Stvarno uvijek bude razlog kad dobijem kaznu, uvijek. mislim, želim biti odjetnik sa pravom budućnošću? Ukori. Razumijem. Uh, ukori su ti, znači, kad neko djete napravi nešto loše, pa ga, tri ukora pa ga izbaca škole, misliš da je to dobro ili loše, da djete izbaca škole? Loše. A zašto misliš da je to loše? Pa, ako nekog izbaca iz škole, ako dobiju to što je... Ukor? Ukor, tri. E, e onda kako će postati bolji ako, ako ga izbace iz škole. Što više o pušenju i pijenju alkohola? Nešto grozno. Alkohol e, mogu biti odrasli ljudi, ali isto tako ne previše. Jedna čaša jednom tjedno je sasvim dovoljna. Šta misliš o ovom ljubakanju u osmašu stalno hodnicima? A dobro, ako je neko zaljubljen, tamo se može? Ja, mislim, to više nije zaljubljenost kad sa pet cura ideš cijelo vrijeme. Pa ne znam, svako ima svoje razloge. Došli sam one mašne koje se, mislim ono što bude na darovima, kupio sam i dva takva, dao i ona se zahvalila i onda je naravno <laughs> sičenica koji sve komentira, a mene zove komentator, rekao da sam u nju zaljubljen, i onda se onda E, bila razmažena i... Mhm. da je Da. Da. Jesi li ti možda njegova simpatija, što misliš? Na riječi ništa ne govore o meni. Pomozi pa Borni, ozlijedio se! Borna, e, kakav je tebi Mihovil kao prijatelj? Pa dobar, volimo se igrati i super nam je. I onda se potuku, ne znam, na primjer, ko. Uh, evo ga, na primjer, ja i njihovila. Pa, obično, e, jedan dan, e, kada sam, kada smo, e, kada sam ja samovično, e, kad sam u prvoj kupi sjedim pokraj Mihovela, to znate već kad vidite sada. Mihovela zna jako biti dobar, ali mi je čudno zašto uvijek piše kemskom. To se jučer ili projekt jučer dogodilo da, su se, kad na doručak, malo e, jedan drugog porplicali. Neki dan, jedan dan kad sam danas došla u školu, prvi sat njihovi i Maksu su se malo počeli posvađat, a onda malo poslije na drugom satu su se počeli slagat i smijat. Dakle, vi ste Mihovilova učiteljica. Možete li mi ga malo pisati kao učenika? Najjednostavnije rečeno, Mihovil je zanimljiv zanimljivo ga imati u razredu. Drugi željeli nositi kravate, pa je bilo slučajeva da su i drugi dječaci dolazili s kravaticom, ili mašnicom, ali jedan put ili dva put, pa im je to dosadilo. E, I Mihovil ponekad zasmeta taj način odjevanja, jer ga sputava u nekim dječjim igrama, vrlo ga razljuti kad, e, kad se zatvrlja ili mu se zguživa neki dio te tako lijepo sređene odjeće, i to kod njega izaziva onda promjenu raspoloženja. Pred noć, kada se gasi dan, uz zaključa stan i pada, pada, pada duboko u sanju. Da. Bio je neobičan jer je nosio kravatu i onda je rekao, pa što vi nemate Šta ste mu vi odgovorili? Pa kao ne odgovara baš uz radno odjelo. Hrvati ne bi trebalo biti. Složio se s tim. Umili su je Hrvati za vrijeme, ja mislim, borbe protiv Turaka. Tad se vezala na isti način kao i ovo, što se nije provukla pa nije imala ovaj trokut. Bila je šira i nije imala ovaj špis, nego je imala samo ovako. Jedan dan se upoznavao s profesoricom iz tijelesnog profesoricom Sanjom, i ona je pitala kako se zoveš i rekao ja sam Mihovil, oprostite, danas nemam kravatu. Ravnatelji svakako, pa da, svi, a ravnatelji svakako. Ne znam, to baš nije normalno za školu, to je isto nekulturno. Ja ne znam, ako su to neki stariji ljudi, e, onda ne znam što su učili, e, e, ne znam zbilja što su oni cijeli život o tonu učili. Kada idem na tjelesni, imam trik da mi je uvijek ispod košulje majica i onda odmah skinem košulju. Jedan koji je iza mene kaže, o, sliječko čudo, prvi, prvi put mi mi ni obukao košulju i kravatu. A meni se baš sviđa, a ne znam, meni se baš sviđa kad neko to kaže, jel? Budu smiješni. Možeš ga nam malo opisati i pokazati? E, pa, mislim da to su novine, ali u njima ima strip. Mislim, treba sam napisati dan, jer je tad svaki dan izlazilo, ali nakon nekog vremena je to stvarno postalo slika tjedna. To je bilo u prvim e, brojevima, to je kao neke, neke slike koje su, znači, neki ljudi im pošalju slike a neke i oni sami e, dodaju i onda pogledaju koja im se najviše sviđa i nju stave kao sliku tjedna. E, ne želim da to bude na kameri, ali ovo, e, da izbacite ovaj dio što sam već rekao.